الله لا يسامحك وبكبه من الشباك ثاني خطوه علي نور الدين كاتب اقتصادي اهم شيء تغير بالاقتصاد بسنه 2021 هو انه نحن بدانا السنه بسعر صرف قارب 8400 ليره للدولار عم نختم السنه بسعر صرف يتجاوز 28000 ليره للدولار ارتفاع نسبه المقيمين اللي عم بيعانوا من ابعاد مختلفه من الفقر إلى ما يفوق ال 82% ثاني تطور مهم جدا صار بسنة 2021 هو رفع الدعم عن المواد الأساسية وهذا الشيء اللي أدى إلى تسارع الارتفاع بمعدلات التضخم مع كل انهيار إضافي بقيمة الليرة مقابل الدولار الأمريكي سنة 2021 استمر عموم المقيمين آه، بلبنان وخصوصا محدودي الدخل بدفع كلفة الانهيار اولا من خلال تعثر الدوله وعجزها عن تامين شبكات حمايه اجتماعيه للمقيمين ثانيا من خلال تدهور سعر الصرف واستمرار انخفاض القيمة الشرائية للأجور وبطبيعة الحال من خلال أشكال الاقتصاص الصريحة من قيمة الودائع المصرفية على شكل أسعار الصرف المعتمدة للسحوبات النقدية بالليرة أهم محطة اقتصادية مفروض نترقبها بال 2022 هي الخطة المالية اللي عم بتحضرها اليوم الحكومة وتفاصيل هذه الخطة اللي ما كتير بتبشر بالخير لكونها تتجه مباشرة للتعامل مع الخسائر قبل السؤال عن نوعية الاقتصاد اللي نحن بدنا إياه ونوعية النظام الاقتصادي اللي بدنا نبنيه بالإضافة لها المحطة في محطات أخرى مثل رفع الدولار الجمركي اللي حيؤدي لتسارع آه، الارتفاع بمعدلات التضخم بالإضافة إلى الترقب شو عم بيصير بموضوع سعر صرف الليره بغياب اي سياسه نقديه واضحه آه، لمعالجه هذا الامر من قبل مصرف لبنان نهاية العام 2021 هي محطة أساسية بمسار التدقيق الجنائي لأنه بنهاية العام تنتهي مهلة رفع السرية المصرفية لغايات التدقيق الجنائي بحسب القانون اللي أقره المجلس النيابي لهيدي الغاية وهيدي المسألة ممكن تشكل ذريعة لحاكم مصرف لبنان للتمنع عن التجاوب مع شركة التدقيق أول شيء مفروض ينعمل باقتصاد 2022 هو الشروع بوضع خطة مالية شاملة ما بتشبه اللي عم تنعمل هلأ هيدي الخطة مفروض يكون جزء منها ال capital control بما يسمح بإدارة السيولة الموجودة بالبلد مش تشريع السطو على على ودائع القطاع المصرفي جزء من هيدي الخطة هو نظام سعر صرف بديل وهذا النظام يفترض أن يتجه لخدمة القطاعات الإنتاجية اللي نحن بدنا نبنيها بحسب هيدي الخطة وكجزء من الإجابة على السؤال أي اقتصاد نريد يفترض أن تكون عملية معالجة الخسائر وتحميلها إلى من يجب أن يتحملها